¿Alguna vez te has preguntado qué quiere Dios de ti? Yo sí, y muchas veces. Sé que en la vida todos aspiramos a ser felices, y también Dios quiere que lo seamos. Además, hay muchos caminos para conseguirlo. Pero, ¿y si me equivoco eligiendo mi camino? ¿Y si yo quiero algo diferente a lo que quiere Dios? Tengo que tomar una decisión, así que iré por aquí. Elijo este camino aunque tengo miedo. En el fondo me preocupa equivocarme y no ser feliz. En un momento clave de su vida, San Agustín entró en un jardín, acompañado de su amigo Alipio. Por medio de una voz que Agustín podía oír, Dios le indicó que leyera la palabra, y al hacerlo, San Agustín descubrió la voluntad de Dios para su vida. Para escuchar la voz del Señor, hay que entrar en ese jardín de Agustín, hacer silencio en nuestro corazón. Pero, ¿y si Dios no me habla? Dios sí te habla. Te habla a través de personas, situaciones o palabras que te darán pistas acerca de cómo seguir caminando. Piensa en San Agustín, que se equivocó tantas veces en su vida y al final acabó encontrando el camino que le hizo feliz, la amistad con Jesús. Si hay momentos en los que te sientes perdido, cuenta con los hermanos. Su compañía y amistad te ayudarán a retomar el rumbo. Al igual que Alipio acompañó a Agustín en su proceso, déjate acompañar y acompaña a otros. En la vivencia en comunidad también se revela la vocación. Por eso, caminamos juntos. Cuando he entrado en mi corazón, sentido que mi vida tiene sentido, porque el Señor me quiere. También me ha dicho que no tema, que Él está conmigo y que en Él todo lo puedo, y que cuando tenga miedo, me ha puesto una comunidad para apoyarme y quererme. A mí, más que decirme algo, me llevé la sorpresa que Él estaba allí, que Él estaba en mi jardín interior, que me estaba esperando, y me invitó a abrazar sin miedo el proyecto de vida que tenía para mí, que era un proyecto en común, en comunidad. Eh, tú y a ser misionera de coleta, En mi corazón he sentido la llamada del Señor y me siento amada por Él. Soy feliz porque Dios me hace feliz. En mi corazón es para amar a mi Señor. Yo me sentí llamado por el Señor en la vida cotidiana, en la vida ordinaria de cada día. Al final el Señor a mí no me llamó por grandes sonidos o por grandes voces, sino en una vida cotidiana, en una vida cristiana vivida desde la mayor normalidad. Creo que ahí es donde el Señor en verdad nos llama. Cuando entré en mi corazón, sentí que Dios me llamaba a la vida contemplativa, a tener una vida de intimidad con Él, expresada con mis hermanas y llevando en mi corazón las necesidades de todos los hombres nuestros hermanos.